Biz burada hem mısırımıza, hem arpamıza, hem buğdayımıza, yulafımızı burada ektirip e, yemimiz kendim yap, kendimiz yapıp biz hayvanlarımız buradan kendini besliyoruz. Romantik ya da nostaljik hislerle değil, ciddi olarak ekonomik boyutunu da düşünerek büyük çaplı ziraatle uğraşan insanlarız. Nasıl oluyor bunu, nasıl nasıl bozdular, gittiler buraya termik santralini kuracağız diye şey yapıyorlar. Eğer ova ilan ettiysen e, termik santral ne? Termik santralı koyduysan o, o kararı ne? Termik santralin iyisinin olmadığını herkes biliyor. Aşağı yukarı bir Eskişehir kentinin kullandığı kadar su kullanacak. Termik santral kuruldu mu çıkan artık su yer altına gidecek. Yer altı suları kirlenecek. Bir de yeraltı sularının nereye kayabileceğini hesap edemiyorsunuz. Kirlendikten sonra bir, sulasak bile bu ekinlere, e, mahsullerimize bütün yani zarar verecek. Yetiştirilecek bir su olmayacak yani. Avrupa buradan diyorlar Porso verdi diyorlar. Bu Porso akılan su, atılan su ta Sakarya Nehri'ne karışıyor. Bütün urlar zararı. Biz bunun olmamasını isterken yaptığımız işlerle bunun başka e, şekilde yapılabileceğini de anlatıyoruz. Bizim burada ovadan 19 e, tane derin kuyu pompamız var. Bunlar yeraltı suyundan besleniyor. E, belediye başkanımız geldi bu Vera'ya bir kuyu kazdı büyük bir şey yaptı. Güneş enerjisi. Ukuyu'dan suyu nasıl güneş enerjisinden çıkarıyor. Beyaz altın lüle taşının çıkış noktasıdır. O ocaklar oradadır. Buradaki çalışmalar nedeniyle o ocaklar e, kullanılmaz hale gelecek. Ve dünyada tek e, çıkan nokta Eskişehir lüle taşının. 600-650 yıllık geçmişe sahip, dünyaya tanıtabilen belki de en önemli madenlerden bir tanesidir isi, isi bol, zehiri bol, dumanı bol, külü bol bir e, kömür. Buradan bacadan duman çıkmayacak. Son teknik yapacağız diyorlar. Bu kömür yandıktan sonra bu duman çıkacak. Bu kül stoklarını ben gördüm. Bir rüzgarı esti bir de hele bizim burada Poyraz çok kuvvetli Afrika'dan buraya toz bulutu gelir de buradan 30 kilometre Eskişehir'e kül gitmez mi? Kanser yapma oranları çok yüksek. %80 kanser dedi, dedi Seyit e, Ömer özellikle çocuklarda, hamileli kadınlarda çok büyük etkileri oluyor. Seyit Ömer Köyü'nün yerini üç defa deniştirdiler ben kendim şahidim. Bu termik santral yüzünden. Çalışmalarımız sürerken Brüksel'de Avrupa Parlamentosu'nda bin belediye başkanı başkanlar sözleşmesini imzaladık. Remorban projesini e, Türkiye'den tek kazanan belediye olduk. İngiltere'de Nottingham, Türkiye'de Tepebaşı Belediyesi, İspanya'da Valladolid yaklaşık enerjide yüzde 45, karbon salımında ise yüzde 55 tasarruf sağlayarak e, bu hale getireceğiz. Binaların ön yüzlerine, güneş gelecek yüzlerine bütün kaplamışlar. Belediyenin çatısına 400 tane panel koyaraktan İBE programıyla e, yüzümüzü biraz önce söylediğim gibi güneşe dönmeye başladık. Her bina kendi elektriğini kendi üretiyor. Güneş enerjisinde. Biz neden yapmayalım? Hem daha ucuz. Yani bizim istediğimiz bu termik santrali burada olmasın. Bizim hayvancılığımız, çiftçiliğimiz, düzenimizi bozmasınlar. Termik santral yapılacağının duyulmasıyla birlikte yöre halkının süratle örgütlendiğini ve bir platform kurmak vasıtasıyla e, tavrını ortaya koyduğunu söylemeliyiz. Bu olaya bütün bir kül deryasını çevirirlerse Bizim gideceğimiz yer başka yerimiz yok. Bu topraklar bizim. Atalarımızdan kalmış. Biz bu toprakları korumamız lazım. Sadece bürokratların e, olur verdiği ve kanunun zorlanarak e, bu kurulun çalışma şartlarını belirleyen kanunun değiştirilmesi suretiyle alınan karar e, hukuki değil. Halkını dinlesinler. Bu termik santralı kesinlikle ne Eskişehir'e ne hiçbir yere yapmasınlar.